Dwi wedi dod i benderfyniad ar roi organau, a wy'n dweud... Pai ti am unna fe'n fab i yw e! Wedi'r cyfan, mae fe'n bwysig bod... Dad? Na! A dwi wir moyn i bawb bod... Fi yw wraig Sdim ots fi sydd ar y nodiadau. Llynedd, methodd dros 60 o bobl gael trawsblyniad a fyddai wedi newid eu bywydau, gan fod teuluoedd roddwyr organau yng Nghymru wedi mynd yn groes i'w dymuniad nhw. Felly siaradwch am roi organau. Neu falle bydd rhywun arall yn siarad ar eich rhan.